Мартин Лутер Кинг имам сон. Ме радува што денес, заедно со вас, можам да учествувам во нено збеднување кое што ќе влезе како најголема демонстрација за слободата во историјата на нашата нација. Пред 100 години е голем американец под чија болична сенка денес стоиме ја подпиша прокламацијата за декларација. Тој се појави како радосна зора после долга трнок на робството. Но 100 години подоцна животот на црвецот се уште не е слободен. Сто години полосна, црвецот се уште се наоѓа на работ на американското општество и во собствената земја се, на, се наоѓа во бегство. Сто години полосна, животот на црвецот е се уште подграбавен од ланците на растата поделба и од ланците на дискриминацијата. Не, не можеме да бидеме задоволни со дека нашите деца се лишени од својата слобода и достоинство преку знаци на кој пишува само за белци. Не, не можеме да бидеме задоволни со дека Црнец во Мисисипи не добие право на глас, а Црнец во Њујорк нема на вистина за кого би сакал да гласа. Не, не можеме да бидеме задоволни со дека правото не тече како вода, а праведноста како не струја. Затоа денес ви велам, вртете се во Мисисипи, вртете се во Джорджија, вртете се во Лузијана, вртете се во преградијата и гетата на големите градови од северот, со сознанието дека сегашната со состојба може и ке биде изменета. Не дозволувате да паднеме во долината на очиот. Денес ви велам, пријатели мои. И покрај чешкотиите, денес и утре имаме еден сон. Имаме еден сон кој што е длабоко всаден во американскиот сон. Имаме еден сон дека еден ова нација ќе се подигне и ќе заживе во истинското значење според кредото, ова слобода е сметаме за подразбирлива и дека сите луѓе се поеднакво создадени. Имаме сон, нека е дедна на црвените ридове на Джорджија, синовите на пранешните робови и синовите на пранешните собственици на робови, заедно ке седат на маст на братството. Имаме сон, дека ден дори државата Мисисипи, држава која што се мачи во, вожештината на минутувањето и на праведноста, ке се измени во ноаза на праведноста. Има сон, дека еден моите четири деца, еден ден ке живеат во нација во која што се оценува не според бојата на кожата, туку според својот карактер. Имам денес еден сон. Имам еден сон, дека еден ден во Алабама, со своите зли расисти, со својот гувернер, од уште излегуват зборови како интервенција и анулирање на растната интеграција, дека токму тамо еден ден во Алабама, Момчиња и девојчиња црнци ке се рокуваат со момчиња и девојчиња белци како браки и сестри. Имаме сон дека секој долина ке се подигне, а секој рит и планина ке се спушта. На рамните места ке бидат направени рамни и префекцијата на господарот ке стане очигледна и се што открив филм место ке го види тоа. Тоа е нашата надеж. Со ова вера се враќам назад на југ. Со ова вера ќе бидам способен на планината на очиот изделтан камен на надежта. Со вера ќе бидеме способни да лошите звуци на нашата нација ги претвориме една прекрасна симфонија на братството. Ако слободата одекнува, ако дозволиме таа да одекнува од секој град и од секој местенце, од секој држава, од секој голем град, тогаш и само тогаш ќе забрзаме процесот на кој ќе дојде денот на кој сите божи деца, црни и бели луѓе, евреи, протестанти и католици ќе си полат рака и ќе ги пеат зборовите на стариот црнички спиритуал. Конечно слободни, Конечно слободни, голем семокен Боже, конечно сме слободни.